Antonio, eh, de la CNT 66 eh, des de Perpinyà. Avui estem a la trobada internacional del sindicalisme alternatiu. Eh, com està la situació sociolaboral a França? A França la, la situació sociolaboral està molt, molt, molt alta, perquè hi ha més de 6 milions d'aturats pagat, i, eh, i sobretot allí on estem, a la regió de Perpinyà, que, que diem la Catalunya Nord, eh, el, el, el paro és, és, és massiu. Mateix si les, les estadístiques diuen que hi ha 15, 16, hi ha més de 20, 25, i sobretot els, els governs eh, són ells els que més pateixen el paro. O sigui hi ha paro, a més a més, eh, amb la regió on, on nosaltres estem, eh, hi, ha pas de, hi ha una indústria, la majoria són eh, postes de treball eh, del comerç la, eh, per, uh mhm. -huh. per l'estiu, no? o, o treball també per, a, per al camp, que, és, que són treballs sempre eh, parcials. Uh mhm. -huh. no? O sigui, la situació a la Catalunya Nord està complicada pel tema del treball. Sí. Uh mhm. -huh. I la CNT 66, eh, en què està treballant actualment? La CNT 66 eh, eh, eh, està treballant, sobretot, hi ha, hi ha vegades que hi ha eh, de gent que passa perquè tenen problemes laborals no? i mirem de donar-li un cop de mà. Si no, no la nostra intervenció és més bé al nivell de solidaritat amb el, amb, els sense papers, uh mhm. -huh. amb, amb ocupació de, de, de llocs per poder instal·lar-los dintre uh mhm. -huh. i és una, és una, si una, i després eh, més o menys estem ca, en quasi totes les activitats de, de, que, eh, que se ponen a la Catalunya no, o les activitats de solidaritat com havien fet també l'ocupació en fi, anar, anar al, al consulat contra la llei Mordaza fer accions quan s'havia oh, passat el, el, el, el, eh, quan havien arrestat la companya l'aura i tot això, havien també fer algunes accions i, una, i pequenes manifestacions en, en sosteniment. Diguem que la situació, com hi ha, hi ha pas massa de, de, de, de, de fàbriques, de desempleus, de, de, així, estem més bé nosaltres en una espècie d'agitació i, i de, de sosteniment eh, a, nivell local i a nivell, eh, sobretot, el més prepoper a, a, nosaltres, que és la Catalunya i, uh -huh. i tot això. Uh -huh. uh, a nivell d'Europa, de, què hem de fer amb Europa? L'Europa, l'Europa és, és la <laughs> és el meu eh, pensament personal, eh? -huh. eh, eh què tenim que fer? Eh, el que fem tot, tot el dia, estem mirant de, de crear les condicions per canviar, per canviar la, la, la, el sistema polític i social treballar, en fi, acabar amb l'opressió, acabar amb, amb, amb tots els, els problemes que ens posen l'Europa, que ara és la, la crisi, la crisi de, dels refugiats, per exemple, uh mhm. -huh. dels immigrats, però eh, no, no, no són els refugiats el que estan en crisi, és, és l'Europa que amb, amb la seva política, i sobretot a la França, la seva història, història colonialista que té, no? Eh, és, és molt difícil que els reconeixi, que, que, els, que els emigrants que venen no és per, per, no és per trobar una millor condició de, de, de treball solament, és sobretot perquè estan patint les guerres que l'Europa ha provocat, com pot ser la Líbia, com pot ser ara la Síria, etc etc.